Valla. Hı. Hop bu yani. Barrın arkada bak. Valla. Dedebe gire ama. Dedebe gire. Arellum Ha? Ha? Nişanın dağa gidiyor.